есть что выпить? Я? Травка покурить? Ты охуел то ли? Травку покуритель. Травку покури. Нормально, заебись. Я тоже хочу травку. Все хотят травку. Пашок, можно курить траву, если завтра <laughs> Можно маме привет. Можно. Зульфия Батрудинова Радиковна салам алейкум, мы вардухе. А Счастья, здоровья. Бабушке можно? Нет. Ну комиксы будет кто-то покупать? Зал сейчас чуваку подписать надо. А где эти-то, блядь? Постер? Сейчас покажем. А то они вообще только за комиксами пришли. Давай, в прямом эфире? Да. Такая кофта вот можно теперь приобрести у нас в Фандершопе и у личного Паши техника. Ты понял, ёпта? Нихуя ты не усвоил, бля, ёбаная. Давай забивай нам кассу чеками. Да найди, хули найти-то, старый, найти несложно, ножик в руках, ёпты. Картишки в рукавах, ёпты. Андрюх, тут пора ну, Все, ребята, давайте побыстрее. Паша, Дружище, пошел. скажи, что а тебе подписать вам. Да, кому подписать что? Паш, э, Паш, чергани. Конечно. И мы... Э, Паш, ты не удаляй эфир, потом. 2500. 3200. Бля, скажи, чтобы они отошли от стекла. Скажи, сейчас подъедут, короче, с этого. Скажи, сейчас с этими, с Ярославки приедут. Отойдите от двери, пожалуйста. Отойдите от двери, она стеклянная, она колопнет, вы понимаете, нет? Сейчас мы закроем, вообще ничего не будет. Отойдите, пожалуйста. Как батя сказал. Отрезал, да? Сейчас, за, сейчас вас закроют. Сейчас вас закроют нахуй и все, ёпта. Все, на выход, пацаны. А шин нахуй отсюда. <laughs> Извините, пацаны, сейчас подвезу. Держи старый, ты Пацаны, не обижайтесь, это моя шутки. Вот смотри, мы в эфире Паш техника. Не, не, не. Я подписываю, э, для. Какой ну, лимит Влад самый счастливый человечек. Влад самый счастливый человек на земле. Все, подписали. Ему как будто дали 8 лет. <laughs> И его паровозик чух-чух. Все, поехали, кто подписался, мужики. Все, поехали, мужики, ебаться, короче. Поехали, ебать будем. Распишись. Нет. Давай. Все, пока, Все, Паш, давай, пока. Давай, Давайте, Спасибо, хулиганы, большое. там не бейте стекла. Спасибо, Паша. Слушай, сфоткаемся ну, давайте делать это все в каком-то темпе, потому что там пизда какая-то. Уже в бар были. пожалуйста. Я боюсь. Там быстро не пропадет. Ебать, дай с настоящим рэпером сфотографироваться. Кто может быть круче Пашка? Только, фараон, братан. Это Пашок жил царицына одно время. Все, узнаем, все узнаем. Ну, ебать, Антон. Это от этого пошло. Царица. Не забываем ссылочки на наш магазин делать, ребят. Для вас подарок такой сделали. Ты, надеюсь, не видео снимал, блин? А? Нет, ты что, это было такая? Сегодня вокал шоком прийти. Распишись, пожалуйста. Все. Ребят, на выход сразу. Кто сфоткался, сделает сразу на выход. Чисто. А, 1100. Стой, погоди. Две, две пятьсот. Их всего 25 Усики. Может, У меня усики, это для тебя пропуск в трусики. А это твоя. Ну, твоя вода? Нет. Да. Сделай так, что твоя. Да? Да. Потом поиграем? <laughs> Паш, когда новый трек? Новый трек? Да. Прям сейчас я записываю новый трек. Друзья, можно, можно на видео, плиз, Пока ты куришь с матерью крэк, ай яй Давай, давай, наваливай. Ай яй ебал. Все, пацаны. От души, братан. Сейчас, кому, с кем? Кому? Где? Вот, кому? вот Биг Мак. Вот Биг Давай Биллис. Выходим. Давай. Биллис. Биг Мак. Биг Мак. Давайте выпустим. Биг Мак, Бикон? Да. Давай, давай. На улице прям еби локтят меня кому-то. Желательно, желательно другу, который меня ожидал. Старый. Вот сейчас Опять ты что, Так, другу, другу, Да вы видели это? Вроде парни со стеклом поют. Потише, потише. Хорош, хорош. Стоп, стоп, стоп. Да, давай. Успейте. Мы, наверное, сначала размутимся. А, давай, все. Не стой в ту сторону. Аккуратнее руку. Все, ты, ты что-то такая накуренный какой-то. Немножко опюшного что-то ебал, да? Усатый нянь, блядь. Все, отжал, Паш? Да? Вот это красавчик. Роза снимается. Ну что ты, ну что? Ну здравствуй, Павел. Здравствуй. Ну привет, как ты? Как, как хрену наш дом? Как там соседи? Ну, Поэтому я могу ему это, чтобы он расписался в нем, я оставлю его. Нет, есть, все есть, все есть, он распишется да. Кому-то пусть напиши текст. Тек, тек, текст напиши какой написать, да. Санек, может... Я сфоткаю уже. У тебя уже там сфоткали? Э, Это один комикс Ложи Светка просил. Так, все, кто сфоткался, ребят, в сторонку, сразу выходим. Пацаны, да, пропустить пацанов тоже. Все хотят. Сейчас до вечера. Снюк, Давай, ну, пример, эфир врубай. Давай, Маша. Это ну, я знаю. Все, пока, да, Паша. Вырубим у тебя эфир пока. А, я свой пока включу. Может, просто сюда поставить. Ну, как хрен на наш дом? Дэн, Дэн, как хрен на наш дом? Да я ебу, пиши на спине уже. Давай, давай. Ну, сейчас. Виктор, как дела? Ну, поднимем бокал за вас. First line is good. Две минуты, пацаны. Нормально, пацаны, зайдете, спросите лично. Мы можем а фотосессия ну, если ты сделаешь красивое движение. <laughs> везут в ебло, блядь. Я, блядь, не подставляй. Садитесь, пожалуйста, на 10 сантиметров Пожалуйста, очень прошу. Вы все успеете, не переживайте.